Zaidi ya wakulima milioni tatu kutoka mikoa mbalimbali nchini Tanzania wamenufaika na fursa mikopo ya kilimo biashara iliyowawezesha kulima kwa tija na kuuza mazao yao katika masoko ya ndani na nje ya nchi. Wakizungumza na wakulima, wadau wa kilimo kutoka shirika la Pastrust wamesema wataendelea kuwawezesha wakulima kwa kuwaunganisha na huduma za kifedha ili waweze kulima kibiashara zaidi. Tangu kuanzisha kwa Pastrust Jumla ya miradi patao elfu sitini na na zilinufaika na dhamana za udhamini wa mikopo ya kibiashara kutoka Bastros zikiwafikia takriban wanufaika milioni tatu na laki nne ambao kati yao asilimia hamsini moja ni wanawake na kutengeneza ajira zipatazo milioni 27 nchi nzima. Ukiangalia kwa kipindi cha miaka mitano ya nyuma Bastros hapa uh, kanda hii na hasa mkoa wa Manyara peke yake tumeweza kutoa zaidi ya dhamana za bilioni 39 pamoja na wadau wetu. Naye mkuu wa wilaya ya Babati Bwana Lazaro Twange amesema serikali itaendelea kushikiana na wadau katika kuboresha sekta ya kilimo. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kushirikiana na nyinyi partners wamefanya kazi kubwa sana, na mpaka sasa taasisi za fedha nyingi sana za ndani na za nje nyingi sasa hivi wana wanaingia wana mikataba na wakulima, wanakopesha matrekta wanakopesha fedha za kununua pembejeo, mikopo inakwenda mpaka kwa watu wanaonunua mazao pia kuwawezesha kununua mazao. Yote hiyo ni jitihada za kuweza kukuza kilimo, kuonyesha kwamba kilimo ni biashara na mkulima apate tija, mwisho wa siku mkulima aweze kupata na kufurahia jasho la jasho lake lilolitoa kwa msimu mzima wa, wa kilimo. Kwa upande wao wakulima mkoani Babati wamepongeza juhudi za wadau pamoja na shirika la Past Trust kwa kuhakikisha wanakopesheka. Kwa mfano ukiangalia pasi pasi inakwenda kwa wakulima moja kwa moja kupitia mabenki, kupitia taasisi zozote za fedha kuhakikisha mkulima anatoka kwenye hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine, lakini pamoja na hayo inahakikisha mkulima huyu pia anaendelea kuyatunza mazingira. Unaweza kuwa umekopa na hujarejesha, haijaisha, unaweza kuupdate tena au wanasemaje, kusogeza ukaongezewa mkopo ili kuhakikisha kwamba unafanya vizuri.